怎么整不走了？是吗？我看我看。你在这干啥呢？你再给我放了，我整一下午。嗯。你看，你帮我，咱俩把这拿楼上行啊。行，那我把盆拿来，你一会儿把摁着。行行行行行。哎哎，准备好没？准备好了。好，一、二。